عید نہٕ کِہیٖنۍ سادگی پہ پلو ان نا بازر کینٛہہ کوٚر نہٕ سادگی پٲٹھی ماز اوٚن نہٕ نہٕ کِہیٖنۍ کھٮ۪مو کھٮ۪مو ییٚلہِ گٔے روٚستُے روٚستُے روٚستُے بَچو ما کوٚر تۄہہِ نہ نہٕ کٲنٛسے لۄکٹٮ۪ن نکل نکل توٚرمُت گے آزٲدی روستی چھِ أسۍ ما چھِ نہوٹ وَنان خۄدا رٔچھُن اَسہِ کیا ہِندُستان أسۍ چھِ پَنُن حق یہِ اَسہِ پَنُن حق آزٲدی ہُنٛد عید آج عزیت پہ عید شاہدان آج ان نے سارے اپنے خوشیاں قربان کر دی ہیں بچوں نے سارے خوشیاں قربان کر دی ہیں کیونکہ ہمارے بچے پندرہ سال کے بچے بیس سال کے بچے تو سینکڑوں کی تعداد میں گزر گئے شہید ہو چکے ہیں تو اس لیے اور سب سے بڑی بات ہے جو پلٹ یہاں انہوں نے استعمال گھورس نے استعمال کیا ہے تو جس پیلٹ سے یہاں ہم دیکھتے ہیں تقریباً پانچ سو سے زیادہ بچے ہیں جن کے آنکھیں ہی نہیں رہی ہیں اور تقریباً کہتے ہیں پندرہ ہزار لوگ اس میں زخمی ہو چکے ہیں اور سو کے قریب یہاں شہید بھی ہو چکے ہیں تو اس لیے آج ہم نے عید بالکل سادہ منائی گھر میں کسی نے کچھ بھی جیسے ہم کشمیریوں کو ہمیشہ عادت رہتی تھی کہ ہم ہمیشہ کرتے تھے مگر آج سب نے اکٹھے ہی اجتماعی طور پر یہاں تحریر بنائی اور سب نے مل بانٹ کی بالکل سادہ طریقے سے دال روٹی یا ساگ کی ہم بات کریں بالکل سبزیوں پر انہوں نے سبزیوں پر یہ جو دعوت لگی ہوئی ہے مشتمل تھی یہاں پر بالکل سادہ طریقے سے یہاں کے لوگوں نے بچوں نے بوڑھوں نے عید منائی ہر کسی کے چہرے پہ صفحہ ماتم چھایا ہوا ہے بارہ کشمیر سے میں عابد سلام کشمیر انہرڈ کے لیے ہندوستان ظلم کرنے استنابود ہنس چال کرنے استنابود ہند فریب دوست کرنا نابود یا ہندو دھوکہ بازی کرنے استنابود